e queremos facer unhas cantas preguntas sobre a dieta atlántica para a nosa plataforma en, de xente covea. Entón, un poquinho, eh, que peixes recomendas na, na nosa dieta? Bom, a ver, peixes como para recomendar? E como para recomendar non me metería en, en un peixe. Realmente temos eh, un montón de peixes, eh, máis ou menos conocidos, pero calquera deles son, son bons, eu non é Claro, é que todo o mundo di, no, é que comemos eh, ou lubina ou merluza, pero temos moitos, temos eh, niveis de peixes que non son tan conocidos, a bacaladilla, por exemplo, que é moi tal, a sarda, ou a rincha, que é a mesma, ou, ou o xurel, ou calquera deles, eh, todos, todos eles aportan, aportan algo. Realmente é un, é un espectáculo de, de, de, de beneficios que, que nos trae calquera, calquera dos peixes, pero eu non me centraría en un, eu si teño que decir un para min, é que se me, me sería complicado, pero un peixe que me encanta, é caro realmente, é o que falábamos fai un ratiño, o, o virrei o, o palometa rosa, vale, caro. Despois o salmonete é máis económico, e para mí é un espectáculo de sabor, e a sardiña é económica, agora non tanto, pero é máis ou menos económica, e iso para é o ombro do mar. Por iso digo que non fai falta falar de, de, de peixes caros para que sean vos, sino que nunha gama de, de precios calquera deles é, é moi bo. Unha maragota, un, o, eu son da zona de Ribeiro, que se come moito por ali, é o serrán, é un peixinho así pequeno que é moi económico, é un espectáculo de sabor e de beneficios. Bueno, temos un tesouro nas nosas rías e demais, e o importante tamén é non estragar ese tesouro. Como é a mellor preparación e aproveitar os, eh, esa verdadeiramente a dieta atlántica? Eh, preparación, claro, vai para gusto. Se vai xente que lle gusta máis ou menos feito. Eu, eh, ahora si nos metemos en coccións moi cortas ou, ou marinados crudos, temos que cambiar o chip. Eh, antes decíamos, no, conselar é oh, eso é malísimo. Vale, pois en día hai que congelar polo tema de anisakis. É eh, un parásito que está aí, que a xente parece que como que o evita, como que é algo tabú, non, témolo aí e hai que saber eh, traballalo, digamos ou conselamos ou pasamos de, de temperatura. Hai pa preparacións que non queres pasar de temperatura, entonces conselas e despois ou marinas ou faz o que queiras. Un salmón afumado podes afumar un salmón, que un primeiro marinas, pero tamén podes eh, marinar unha lubina, podes marinar eh, que mil peixes un, un pinto, o que queiras. Para min, unha, eu non me pasaría en temperatura, porque realmente aquí recocemos moito e se nos pasamos en temperatura o peixe fibrase. O fibrarse eh, dice, jo, esto está seco, está tal... No, realmente o peixe non está, secámoslo nós, el por el non está seco, vive no mar, seco non está. entonces pero bueno, un pouco para pa gustos de todo. Eu empezaría a adaptar o paladar a, a cousas menos cociñadas. Realmente, eh, que despois non se gusta. Perfecto, adiante, cociña máis, a darlle temperatura e tempo. Tamén falar un non podemos escaparnos do noso marisco tamén, é unha riqueza que temos aquí, é unha, unha parte que o turismo pois, ben buscando tamén. É, me busca porque realmente as cousas como son, é algo defender o, o, o produto galego, pero pero a verdade é está aí. No, eu por traballo viaxo moito e, eh, e realmente encontras eh, hai moi poucos sitios no mundo nos que teñas a cantidad de peixes e mariscos que temos nos, esa riqueza é de calidad, porque a calidad é, é indiscutible, pero despois tamén temos eh, verduras, que tamén as temos moi cerquiñas, temos carne, temos de todo. O dos mariscos, os mariscos polos nutrientes que teñen as nosas rías por corrientes, pois porque tuvemos sorte neso, porque temos que estar agradecidos, que tuvemos sorte, según un espectáculo. Ti comes, sin falar mal de ningún marisco de outra parte do mundo, pero comes nin de, no mundo nin de España. Logo, as cousas como son, é, eh, pero como un marisco dun lado é un marisco noso, e eh, hai moita diferencia. Realmente aí, claro, hai esa diferencia de precio tamén. Nos ao final somos unha zona moi pequeniña, Uh -huh. na que damos o que damos e, eh, eh, entonces, hai unha gran demanda hai unha gran demanda entonces isto é a lei da oferta e a demanda chega agora o mes de agosto e, e se dispara todo pouco A dieta atlántica tamén é unha realidade. En España coñécese pois o que é a dieta mediterránea, pero ahora empezase a coñecer máis a dieta atlántica que globo un poquinho a mediterránea, e de feito pois estamos crecendo pois con máis xente de, de renombre a nivel mundial, por exemplo, ti mesmo estás ampliando ora en, en Madrid tamén, non? Entón, sí. porque hai demanda do noso produto e da nosa cociña. Hai demanda porque, a ver, sempre, a dieta atlántica é algo que temos aí de, de sempre, e, eh, e eh, realmente sí que engloba tamén a dieta atlántica porque a, agua mediterránea porque a mediterránea se centra máis en, en verduras uh -huh. bueno, pero que máis verduras temos é o que vos decía antes é un sitio moi pequeniño no que temos casi de, de todo de, de todos, sí. é, eh, é moi moi cerquiño que está tan de moda chamarlle kilómetro cero é que en Galicia é kilómetro cero claro, tan pequeniña que todo é kilómetro cero é todo moi moi cercano entón temos verduras campo e o mar. froitas e temos o, e temos o, o mar. Está tan de moda, ahora sí, porque está de moda falar unha cousa doita, pero non sei se fixémolo, fixémolo sempre, o peixe témolo, témolo aí, kilómetro cero, que chegar, chega, cando me digo, no, é que o millor peixe, e xa digo que non estou falando mal de ningún sitio, o millor peixe vai para Madrid. Como lle digo, eu sempre cando me din eso, sí, pero antes de chegar a Madrid pasa por min. E despois vai para Madrid. Pero primeiro pasa por mí. Okay. Entonces, eh, realmente é unha dieta, porque aquí sempre se basou moito eh, no cocido, que hoxe en día non está tan de moda o cocido, pero realmente é moi sano, é unha dieta moi sana. Non está tan de moda, pois porque igual se pode dar máis traballo que, que freír. E cara aos nenos, eu entendo que é máis fácil e máis eh, sabroso eh, darles algo frito que non algo cocido, que hai que, eh, bueno, hai que educar máis igual o, o paladar o cido como que máis insípido, máis tal. E tamén insisto nos dos puntos de cocción. Unha merluza cocidiña no punto é riquísima, é un espectáculo. Unha merluza que a pasas de punto é fibrosa e seca. Sí. É máis fácil que non che guste tamén estamos nun territorio que ten as estacións moi marcadas, entón temos unha variedade gastronómica moi amplia porque según a temporada por pois non vas a comer o mesmo no verán que no inverno, uh -huh. e aparte polas froitas, as verduras e o peixe tamén que temos de transición aquí sí, sí, sí. nas nosas costas. Eu seguiría mantendo eso, porque agora está moito de... parece que queremos ter eh, cereixas en Caldo Nasai, en diciembre. Uh -huh. eh, se pagamos barbaridades ou fresas ou que que a min é unha tontería. É Entrémonos na de temporada. Porque despois dices, non, paguei non sei canto e non estaban ricas, home, a ver que queres. Realmente, se queres un tomate rico, tomo agora. No, e non che fai falta ir a, a un tomate super caro, porque realmente calquera tomate que se plantou aquí nunha horta, daqui, como te dicía antes, kilómetro cero, vai a estar rico. Vai a estar rico porque está agora no tempo do, do tomate, ou as fresas ou tal. Se queremos fora de temporada, despois caíxaste de que pagas unha barbaridade e non está rico, pero que temporadas. A temporada é importante para, a terra, mas tamén é moi importante para o mar, porque hai peixes, eh, e mariscos e tal, que depende do depende da temporada, teñen máis ou menos grasas, é como a sardiña. A sardiña, cando empeza, cando empeza a aparecer por aquí, non ten grasa, está moi seca, e, e realmente cando, cando está na temporada é o que decían xa os vellos é que pinga o pan, é que mancha o pan. Claro, sí. un trociño de unha sardinha, encima dun trociño de pan de pan de millo e, eh, o mancha todo ca grasa das sardinha, e grasa é un espectáculo as en temporada Bueno, Lara, tamén se queres eh, unha pregunta, tamén participar Sí, mollate algo, senón que... Claro. A ver, yo quería saber como se pode mantener eh, O das conservas realmente eh, foi unha, unha iniciativa dun, dun amigo, eh, agora socio, Manuel, o Percebeiro, que é unha distribuidora de, de peixe. Entonces, eh, empezou como cliente, eh, ahora é amigo, eh, un día falando de de Dios, eh, peixes en temporada, que el di que, que tal como poderíamos conservalos aí durante todo, todo o ano. Entón, bueno, pois, eh, dándolle voltas, a mellor forme unha, unha conserva. Cando calquera tipo de peixe ou marisco está en temporada está en plenitud de facultades que dicir, Dios, isto é un espectáculo, como agradaríamos? Pois, unha conserva, unha conserva mantén as súas cualidades despois eh, hai, eh, hai produtos que cambian organolépticamente é distinto non é o mesmo un misillón fresco que un misillón en conserva ou un berberecho millor ou peor é distinto si eu entendo que as conservas pois, galegos eh, é algo máis complicado porque se estás acostumado a tomar un berberecho en fresco e cho dan en conserva dices, oh, ah, cambiou pero realmente é outro produto distinto, non temos que pensalo como, como un berberecho fresco tamén probé as, as túas conservas e teñen unha característica que son afumadas, non? Nos centrámonos no, no afumado, conservas hai moitas e nos centrámonos eh, no tema de, de afumados. Fumamos eh, algúns produtos e tal, e realmente o fume é algo que, que nos gusta a todo o mundo. Eu penso que é algo... Dalle un sabor característico. Dalle un sabor, pero se si te fijas, eh, todo que sea fumado sempre funciona, entre comillas, pero porque eu penso que é algo que levamos innato de, de fai moito tempo de cando vivíamos nas cavernas que se cheiraba a fume, había calor, había hogar, había protección eso, as, os asadores e tal, todos funcionan todos algún, moitos pero, pero máis ben é por, porque ti por esa calidez tomas algo de fume e xa parece que mm, xa che sí. relaja é algo que levamos dentro e estou seguro que ven de algo innato, algo que, que levamos de, de toda a vida aí xa dentro Muy bien. Pois eu creo que moitas gracias por, por isto. Esperamos, esperamos algunha receita para a nosa, para a nosa plataforma, se, que se para colgar aí. O que queirades. Moitas gracias, Iñaki. Un placer. A vos.